қазақ елі мен мына дулат ағаділ өлгелі бүгін түнімен ұйқы көрмей отырмын жасым жетпіске таяп қалды 35-40 жыл мен бала тәрбиеледім иә мұғалім болдым мен мынандай сұмдықты көрмеппін иә мынау не деген сұмдық біздің қазақтың адамдарын әбден қорқытып тастаған үйінен де сүйреп алып кетіп жатыр бүгін жаңағы не жанболат мамайды сүйреп баратқан жерінен бір екқабат қызды басынан стенаға ұрғанын көрдім бұл не деген жауыздық бұл а қазақ жігіттері сондай бізді сендерді басып тастаған екен иә бұларды шетінен жиналып алып есіктің алдында сабап қарағанын шығарып немесе атып тастаса бұлар қорқа бастайды бес алты жерден сондай нені шығару керек назарбаев деген кім ол отыз жыл бойы сеніп келдік айтқанын істедік айқайласа айқайладық күлсе күлдік жыласа жыладық назарбаев 30 жыл бойы жемқорларды тәрбиелеп келген өзі де жемқор бүгін мұхтар шахановтың сөзін естідім не деген сұмдық 15 жылға дейін 153 мың миллиард доллар қарыз екен Естем назарбаевтың 200 миллиард доллар ақшасы бар дейді иә дональд трамп жеті атасынан бері жинағаны оған жетпейді ана бүкіл халықтың қарызын сол назарбаев өз ақшасынан төлесін егер қазақстанда тірі жүремін десе иә не деген сұмдық бұл не деген сұмдық иә ал енді айтарым енді қазақ жігіттері мен мына тоқаевқа сеніп едім кемел тоқаевқа кемел тоқаевтың баласы ғой текті адамның баласы өте сауатты мықты дипломат деп сөйтсем бұл назарбаевтың қол бар екен бұның да қолынан ештеңе келетін түрі жоқ айналайын қазағым енді аяуға болмайды ататын болсаңдар атыңдар өлтіретін болсаңдар өлтіріңдер назарбаевтың бізге беш тиынға керек жоқ енді не деген сұмдық мынау қазақты дүрбелеңге салып мынандай жағдайға келтірді иә мен шошиын дедім бұлардан айналайын қазағым дұңғанды дұңған дедік орыстың орыс дедік енді өз өзімізді өлтіру деген бір бірлеп апарып өлтіру деген отыз жетінші жылда қаншамыз сынға алдық ал енді сол сыннан қандай қорытынды біздің елде иә жігіттер келіп үстіне киімін киіп келеді де жаңағы сүйреп алып кетеді де өлтіреді ал енді дулат ағаділді өлтіргенде көкала торғайдай алақанының бәрі қара көмір болып кетіпті екі күнде оның денесі қара қоңыр болмайды қанша өлікті көрдік анандай көккенбек болмайды аяғында қарында кілем шұқыр шұқыр тесік ұры барып көгерген гематома қандардың бәрін сорып алып тастаған сөйтіп анандай қылып жаңағы айтып отыр тоқаевтың өзі сеніп отыр анау жасатқан экспертиза өтірік оған адам сенуге болмайды бұл не деген сұмдық айналайын иә жемқорлық деген тағы басты ал жемқорлық қазірге, балабақшасына дейін жемқорлық қазір иә қазір болашақ ұрпақтың тамырына жемқорлықтың дәнін сеуіп жатырмыз болашақ сонда не болады біз жемқорлардың құрбаны боламыз ал енді сендер бір мектептің мұғалімдері жұмысқа алса 500 мың алады екен анадан 100 мың бұл бір мектеп емес бүкіл қазақстанда қанша мектеп бар соның бәрінде сондай бар нанбасаңдар тексеріп көріңдер мен оған осы отырған жағдайымда мен толық кәміл сенем тап сондай бұл сұмдық бұны жүзеу керек қанша жаңағы жеке мектептер жеке университеттерді аштыңдар біреуінде білім жоқ барса бір бала барады сабаққа бармаса бармайды дипломды қолдан жасап тек сату бір бала екі бала оқса, он бала оқиды деп жазып қоясыңдар журналға өтірік баға қоясыңдар міне біздің халық неге жетті біз білімсіз қоғамбыз біз уже бітуге жақындап тұрмыз халқым иә ояныңдар ояныңдар ойланыңдар жас жігіттер жатпаңдар енді үйлеріңе келсе жаңағы ма не ма қорықпаңдар аямаңдар қараған қылып жіберіңдер басын күрекпен жарыңдар не деген сұмдық анау сүйреп алып кету деген айналайын иә мен жетпіске келген адаммын қарт ұстазмын мен өмірде мынандай бәлені көрмеппін айналайын нағыз отыз жетінші жыл менің әкем солардың құрбаны ағаларым солардың құрбаны болған 37 жылдың біз соны айтатын едік енді бізді қазақты қазақ құрбан қылуға қарады дұңғандарға сабатты білген істеді ал енді болашақ не істейсіңдер айналайын мына болашақ біздің ұрпақтарымыз не болады мен сол жаным қиналады мен науқастан төсекте жатқан адаммын неше күннен бері ұйықтай алмай давлением екі жүзге дейін көтеріліп міне бүгін есімді жинап мен осы әңгімені айтып отырмын ояныңдар балаларым менің мен жетпістегі адаммын иә ойланыңдар ояныңдар мүмкіндік бермеңдер оларға ол не бір бес алты адам кім назарбаев деген кім ол құртыңдар үшін бітті назарбаевы да құрсын, тоқаевы да құрсын, ана билікте отырғандардың бәрін қуып жіберу керек айналайын қазақ жігіттері